Dominic Purcell, Lansford Miller, Tony, مارشال در فرار از زندان جی تی ای وی وسب سلام خدمت همین برابکس عزیز آقا تو قسمت اول فرار از زندان جی تی ای وی دیدیم که فرانکلین ترور و بزرگوار رفتن یکی دو جا دزدی که خب نزدیک بود به چخ برن که البته خب خدا رو نرفتن دوباره تو این قسمت چند جا میریم دزدی ولی خب متاسفانه به فنا میریم و دستگیر میشیم و انتقال پیدا میکنیم به زندان فاکس ریور پس تا آخر ویدیو همراهمون باشید و اگه قسمت اول ویدیو رو ندیدید لینکش رو اینجا میذارم حتما اون اول ببینید چون به صورت سریالی هستش باید اون رو ببینید تا متوجه این قسمت بشید وای وای وای وای وای سه ستاره شدیم دوباره احمد هممون رو به چخ دادیم بیکار نشیم بابا چرت نگو شیشه میشه شکست وای تیراندازی کن وای آفرین حالا برو ای وای ماشین به چخ رفت کامل بابا هیچی از پیکانم نمونده خب بس سر صدا بذارید ببینیم میتونیم گمشون کنیم یا نه منم چه خاکی باید تو سرم بریزم اومیلا خوب خدا رو شکر گممون کردن خب وایسه بزن کنار یا بلفز پیکانمو نگاه به چه روزی افتاد بابا <laughs> ای وای بدبخ شدم نگاه کن تو رو خدا به این به چه روزی افتاد همش تقصیر شماست تو تو چه بزرگ خودت بیارزه بودی پس میگریم خودت بیارزه بودی چی کار کنم ایمه داره میبریم که امریکا درستش میکنیم خودت چرا میزنی نمیدونم هرسم گرفت بابا سوارشی ماشین ببریم تعمیرگاه عشه خب بابا رسیدیم تعمیرگاه تعمیرگاه اوسکبر بابا اوسکبر چیه دیگه اونوس محمود اینه اوز اکبر بزرگوار این جنازه رو از کجا آوردی؟ اوز اکبر اینو تعمیر کن بابا پول نداریم بیا 400 دلار کاسب شدیم از سوپرمارکت 634 دلار باید بدیم ماشین رو تعمیر کنیم بابا بمت دست رو دارم نزار تعمیرش کن دست درد نکنید ای بابا اینجوری باشه آخه بچه من یه جا دیگر رو میشناسم بریم اونجا دوزید تو آدم نمیشی نه؟ نه بابا پول لازمه باید دویست دلار تو زررم انگار باید برم جبرانش کنم ای بابا خوب بابا تو آدم نمیشی؟ نه <laughs> پیاده شید بچه پیاده شید خب حداقل یه ماشین دیگه بردار نه من به پیکانم خیانت نمی کنم خب بیاین تو ببینیم مایو شبیه اینو دلیته هرچی داری بری زومی سری ای جینده خانوم پولاتون کجاست؟ تو اینه؟ جان جان چی؟ پول ندارید؟ حقشه همینجا تجاوز کنن بهت احیف بودوید بچه ها اینا اسکولا پول ندارن چی چی چی؟ او کشید بچه سوار شید بدوید وای وای وای دوباره ایچی کازه بینه فرانکلین بدو ای وای وای دوباره هیچی هم کاسب نشدیم بابا عجب سردسته احمقی هستی بزرگوار بابا من ساکت شو ای وای شیشه پیکانم دوباره ای وای ای وای اصلا خودت دیگه آدم نمیشی که تو بپیچ اینجا بپیچ اینجا بپیچ اینجا آروم و آره. بی صدا ای وای اوه بازم که ترکوندی ماشینو هیچی هم کنسپ نشده ای وای یه جای دیگه نمیشناسم از اونجا تا یه پولی به ماشین تعمیر نمیکنی بابا دوباره میخواد خراب بشه دیگه یه جای دیگه دوزی دیگه چیکار کنم آخه خب الان کدوم ور میخوای بری بابا من چقدر سوال میپرسی آخه اه. وای ماشینت هم به گار ها اینجا خوبه پیاده شید بچه پیاده شو فرانکلین خب دیگه از اینجا دقل دست خالی بیرون نیاییم وافقم الهی به امید تو خدایا میبینی که پیکانم خراب شده و هیچ پولی ندارم یه پول حلالی به هم برسون تا بتونم شکم زن بچه رو سیر کنم سلام جیند خانوم چی داری بده بیاد زود باش اه پلیس رو خبر کرد بده بیاد چی افتاد اونجا <laughs> جون جون صد دلار کاذب شدیم بودایی بریم بچه ها بسمونه بدوید بدوید بدوید بدوید دوباره 600 دلار میخواد اینو تعمیر کنم ای وای چه وضعشه همش تقصیر توی آمدیم بابا به من چه به من چه آشقال تو خودت بلد نیستی چیز کنی ای وای ای وای چی چی چی چی چی چی چی وای 2000 years later بیلا بزرگوار تو چند ساعت بیچاره ها رو داری اینجا چیز میکنی از صبح چقدر کاسب شدین امت بابا نتونستیم زیاد کاسب شیم اومیلا پلیس هم داری میاد فکر کنم دیگه باید تسلیم شید نه من هیچ تسلیم نمیشم افتادی خب، تو تله آخه ای وای آقا ما تسلیمیم ما تسلیمیم ما دیگه هیچی نمیدزدیم ما تسلیمیم تسلیم ما تسلیمیم به خدا ما تسلیمیم بابا سبار شد چرا به رحمت بله دوستان متاسفانه بزرگوار دستگیر شده به زندان فاکس ریور <laughs> انتقال داده شد همراه با ترور و فرانکلین ای بابا زندانی شدیم ترور ای فرانکلین رو چیکار کردین؟ چی بابا من زیاد حرف میزد انداختنش صندوق عقب مانه جان باز کنید اینجا رو ساکت شو ای بابا بیچره رو صندوق عقب چرا انداختین؟ تریور تو جلو جلو نشستی؟ دیگه رسیدید پیاده شید اه خب فرانکلین هم در بیارید خودش میاد بابا چرا سبا فرانکلین رو یادت نره مرسی بابا داریم میرین زندان آره میدونم هی دوره حبسمون شروع شد دیده بزرگوار ما رو به فنا دادی بس میگه ما رو به فنا دادی بس میگه دیگه بزرگوار این چه کاری بود آخه کردی سن نگران نباشید من نقشه دارم الان چی؟ واسه چی خوشحالی؟ خاطر اینکه من یه نقشه دارم چه نقشه ای؟ چه نقشه ای؟ آره چه نقشه ای؟ به زودی از اینجا فرار میکنیم چجوری؟ تو کسا نمیدونی اینجا چجوریه چرا؟ آهای با شما شب دیگه بری سلولاتون بخوابید با شما آهای چجوری میخوای فرارمون بدی؟ منو در کم گرفتید ها چجوری بزرگوار واقعا من نقشه زندان رو رو بدنم تتو کردم جدا جدی میگی اوه ایول دمت کم کجا تتو کردی حالا <laughs> رو باسنم نقشه این زندان رو رو باسنم تتو کردم ناموسم بزرگوار پشمام دمت کم ببینم باشه ببین کش پایین ببینیم <laughs> آه آه کشیدم پایین شلوارم اونم از اون که هیچی نیست راست میگه بزرگوار اینجا که چیزی نیست ببینم بزرگوار راست میگه اینجا که هیچی نیست چی؟ یعنی چی چیزی نیست؟ بشم بالا ببینم یعنی چی چیزی نیست آقا واسه ببینم ای وای پوفیوز تتو موقت کرده بوده ای وای خدا بدبخ شدیم بکش بالا شلوار تا آبرمون رفت بابا ممت نقشه فرارمون اونجا بود خاک تو سرت بزرگوار آره خاک تو سرت اصلا نگران نباشید من یه پلن بی هم دارم مردک کچل پلن بی چی بود؟ آره پلن بی چی بود؟ ها پلن بی این بود کمک زود باشید درباره شروع کنید وگرنه من اتون ای کاکاسیا از سر برو کنار فهمیدی یا نه کد کرده جا. که تو الان داشتی تو اون چیز میکردی چی, چی کار میکردش؟ بگذاریم نه یعنی چی منم میخوام